vulnerable if detected early. Yet, dito sa Pilipinas, marami tayong mga kababaihan na namamatay sa cervical cancer. So, dapat alam nila na ito ay ma pwedeng maiwasan at pwede silang gumaling kung ma-detect. Dapat increase natin yung nalalaman nila about cervical cancer. Okay. Eh, pwede po kayo magbigay ng comment about cervical cancer? uh, ah, cerv- as I said kanina, ang cervical cancer is the second most common cancer sa mga kababaihan. Uh, base sa mga statistics natin dito sa Pilipinas, it is estimated na 12 Filipinas die each day for uh, again uh, because of cervical cancer. And uh, uh, I think ma- mahirap na mamamataya ng isang kamag-anak o isang uh, nanay kasi pag namatay ang isang babae, hindi lang siya siya ang naapektuhan, pati pamilya niya ay naapektuhan, nawawalan ng asawa ang isang lalaki, nawawalan ng nanay ang mga anak, nawawalan ng uh, anak na babae ang mga magulang. So maraming mga maapektuhan. So dapat nating pagtuunan na dapat alam nila na ito ang isang cancer na dapat maiwasan at pwede nga naman talaga siyang maiwasan. Dok, yung